Bəxtiyar Vahabzadə İstiqlal İxtisarla Dünya çalxalandı, sular duruldu, Tərsinə dolandı əsrin məhvəri. Zaman hökm elədi, vaxt hakim oldu, Ayağa qaldırdı qul millətləri. Qullar silahlandı qəzəbdən, kindən, Ayıra bildilər dumandan sisi, qovdu ağasını məmləkətindən kölə Afrikanın kölə zəngisi. Göyə dirək oldu amanım, ahım, halalca haqqımız bizdən yan qaçar. Zəncinin bəxtini açan Allahım, bəs mənim bəxtimi nə zaman açar? Yaman uzun çəkdi hökmü bu qəstin. Ayrılıb ikiyə döndü bir vətən, Gülüstan adlanan bu ifritənin kağızı, qələmi nədənmiş görən? O kağız, o yazı yumdu gözləri, yanan ürəklərdə od külə döndü, bizim aramızda o gündən bəri Gülüstan tikanlı məftilə döndü. Bir vahid millətə iki hakimin dili doğmalaşdı, bu lap ağ oldu, doğma anamızın şəkərdən şirin bizə öyrətdiyi dil yasaq oldu.'' Özündən, sözündən qaçaq dilimiz. İslanıb üşüdü qarda, çisəkdə, yüksək məqamlarda yasaq dilimiz qovulub yaşadı kənddə, kəsəkdə. İnsan olmaq üçün uşaq dil açar. Yasaqlar önündə biz dilsiz olduq. Dil varsa xalq da var, şan şöhrət də var. Dil yoxsa millət yox, heç varlıq da yox. Quzeydə ayağa qalxdı məmləkət. Bir təpə bir dağla üz-üzə gəldi. Millətin qəlbində boy atan nifrət köksün həmləsi ilə o dağı dəldi. Yaman acıq gəldi bu nifrət ona. Tankların altında əzdi milləti, sığdıra bilmədi dağ qüruruna təpə önündəki məğlubiyyəti. Millət millət olur arzu, niyyəti, inamı, inadı öz imanı ilə. Dərk edib bu haqqı, bu həqiqəti suvardıq torpağı şəhid qanı ilə. Eşidib qəlbimin üsyan səsini, yazdım şəhidlərin faciəsini. Dilək bir çiçək də bitirə bilməz, bugündən sabaha körpü olmasa.'' azadlıq ağacı bar verə bilməz şəhidlər qanı ilə suvarılmasa. O şənbə gecəsi gecikdi səhər, zaman itirmişdi o gün sağ solu, ömürdən keçərək keçdi şəhidlər bir qanlı gecədə min illik yolu. O şənbə gecəsi ölüb dirildik, şərəf papaq oldu başlara qondu, o qətl gecəsi xalqın min illik şücayət tarixi təkrar olundu. Qatil gülləsinə qurban gedərkən gözünü sabaha dikdi şəhidlər. Üç rəngli bayrağı öz qanları ilə vətən göylərinə çəkdi şəhidlər. O şənbə gecəsi, o qətil günü mümkünə döndərdik çox namümkünü. Xalqın qəlbindəki qorxu mülkünü o gecə dağıdıb söktü şəhidlər. Quzeydə yerini göstərdi yada. Zorun təməlini haqq deşə bildi. Gördük bizdən başqa bu gen dünyada bütün ayrılanlar birləşə bildi. Bir ikən ikiyik bu halımızla. Bir-birimizə həsrət qalmışıq. Biz hələ bu gündə xəyalımızla həsrətin üstündən körpü salmışıq. Daş körpü, vəhdətim, daş xudafərin, gərəksiz daşların qalağı oldu. Üstündən bir kimsə keçə bilmədi, bölünən bir xalqın göz dağı oldu. İki əsrdir ki, o daş körpünün bu tayında mənəm, o tayında sən. Sökülüb dağılır daşlar günbəgün, sərhəd dirəkləri xəbərsiz oldu bizim qəlbimizdən keçən körpüdən. Qəsbkar qəsdini əbədi sanmış, İki başda duran tağlara bir bax. Çoxu dağılsa da dimdik dayanmış birinci tağ ilə axırıncı tağ. O tağın biri mən, o biri sənsən. Onlar əsirlərlə dözüb sellərə. Selin zərbəsinə tağlar dözübsə, nə gəlib arzusu bir könüllərə. Bugün qismətimiz qəm kədərdirsə, Dünənki birliyim heç unudulmaz. Çayın altındakı torpaq birdirsə, o tayı bu taydan ayırmaq olmaz. Köksünə dağ üstdən dağ çəkilən xalq bir gün dağ çəkəcək dağın köksünə. Məftil çəpərləri qıra bilən xalq bir il gec, bir il tez qıracaq yenə. Torpağı yoğurur vaxt özü qanla. Vaxt gəldi, bircə söz min dünya açar. Artıq anlamışıq, ahla, amanla, nə məfdilər yer, nə sərhəd uçar. Zalım öz-özünə kəsilir qənim. Baxın öz yönünü dəyişən çarxa. Suyun gəlməsinə şübhəm yox mənim, bir vaxt şırıl-şırıl su gələn arxa. Salaq yadımıza bu gün cahanın rəngləri dəyişən beş qitəsini, biz də görəcəyik Azərbaycanın güneyli, quzeyli xəritəsini.